መርካቶ እንደ አዋሽ ወይም እማማ አሉ አንዳንዶች እንደ አባይ መርካቶ በሚል ርዕስ የጻፍኳቸውም ግጥሞች አራት ቅጾች፣ ሶስት ቅጾች ናቸው። ከመርካቶ ውስጥ ይሄ የመጀመሪያው ቅጽ ነው። ማርካቶ ኢንዲጂኖ ብሎ የሰየመው ጣሊያን ነው። የሰፊው ህዝብ ገበያ የአገር ተወላጅ ሕዝብ ገበያ እንደማለት ነው። በስፋት በሕዝብ ብዛት፣ በከብት በአጋሰስ፣ በእንስሳ በበግ፣ ፍየል ብዛት፣ በቁሳቁስ እንዲሁም ብዛት የአፍሪካ ከፍተኛ ገበያ መርካቶ ነው ይባላል። ግብስብሱ፣ ስብስቡ፣ ጥንቅጡ፣ ዥንብሩ አስቅኝ ትርኢትም ነው መርካቶ። አይ መርካቶ አገር ከየጎራው ወጥቶ አንቺን ብሎ ነቅሎ መጥቶ ግሳንግሱን ጓዙን ሞልቶ ሁልቆ መሳፍርትሽ ፈልቶ ባንቺ ባዝኖ ተንከራቶ እንደ ባዘቶ ተባዝቶ ተንጠራውዞ ዋቶ ዋቶ አይ መርካቶ የምድር ዓለም የእንጀራ እናት ለአንዱ ርካሽ ለሌላ እሳት ለአንዱ ፍትሃት ለአንዱ ምትሃት ለአንዱ ሲሳይ ለአንዱ ፍርሃት ለአንዱ ተስፋ ለአንዱ ስጋት የግርግር የሆይታ ቋት አይ መርካቶ የአንዱን ገፎ ለአንዱ አብልቶ አንዱን ነስቶ ለአንዱ አድልቶ ስንቱን ፈርቶ ስንቱን ሸሽቶ ባፈጮሌ ተሸልቶ አይ መርካቶ ቢያዋጣ ወይ ባያዋጣ ከስንቱ ተንጣቶ ጣጣ ተነታትሮ ተገዛግዞ ተብለጥልጦ ተበዛብዞ መርካቶ የአገር ድግሱ የገጠር ስንቃ ግበስብሱ ለከተሜው ላባ ከርሱ በትሬንታው በአውቶቡሱ በቁሳቁስ ግሳንግሱ ለቱጃር የጥጋብ ቅርሱ ለእኔ ብጤም የቀን ጉርሱ አባ መስጠት ጦት ቢሱ አይ መርካቶ ተሻምቶ ተገባይቶ ወይ ተፈራርሶ ተጣልቶ በንካ ስላንቲያ ተማቶ አንዳንዴም ተፈነካክቶ ወይ ተፈራርቆ ተመራርቆ ተስማምቶ አይ መርካቶ የኤስፔራንቶ የቋንቋ አገር ያ ሲነገር ያ ሲሰበር የስንቱ ልሳን ሲቀመር ያንዱን ሲያከር ያንዱን ሲያቀር ያንዱን ሲያውስ ያንዱን ሲያስቀር ያ ሲደቀል ያ ሲፈጠር የልሳን ሸማች ለብቻ ከቃው ጭምር በስልቻ ሲመዘረጥ እንደ ግቻ ቶሎበል ቶሎበል ብቻ ዝግበሉ ማይባልባት መርካቶ የአንደበት ፍላት ግርግር የሚባልባት፣ ክርክር የሚሞቅባት፣ ወዝ የሚንጠፈጠፍባት፣ ሸቀጥ የሚታመቅባት፣ ደላላ የሚያውጅባት፣ ቸርቻሪ የሚተምምባት፣ ሌባ ላብክን የሚያልብባት። አይ መርካቶ መርካቶ የገበያ ጎራ ለአንዱ ምድር ለአንዱ ጣራ ያ ሲዘረፍ ያ ሲደራ ያ ሲወሰን ያ ሲፈራ ያ ሲሸሸግ ያ ሲያወራ የንግድን ጠፍ ወይ የአስመራ የነጋዴን ምጥ መከራ የከበረ እንደ መረዋ ረብጣ አፍኖት ሲያስገመግም የከሰረ እንደ ፈላስፋ በቁም ቅዠት ሲያጎመጉም የኔ ቢጤም ጠብሻን መጥቶት በየጥሻው ሲያስለመልም ቸርቻሪ ዝርዝሩን ቋጥሮ ቅንጣቢውን ሲቃርም የወር ሸማች ስንቁን ጭኖ ሲመርቅና ሲረግም ማጅራት መቺ ከጀርባው ጥሻውን ዘሎ ሲያዘግም ከዚህ በሮ እዚያ ሰብሮ ያ ሲባል ሲሸሽ ሲጣጣር ከአማኑኤል ራጉኤል ሾልኮ ዶሮ ማነቂያ ዳር ከመስጊድ እስከ በረንዳ ከአራተኛ እስከ ነፍስ ይማር የእኡታ የጥሩምባ የጩኸቱ የፊሽካው ሳግ የሰው የመኪና የከብት የፍግ የቁሳቁስ ትንፋግ ሲገፋተር ሲመዣረጥ ላቦት ለላቦት ሲላላግ ትንፋሽ ለትንፋሽ ሲማማግ አባ ሽብሩ መርካቶ ያለውን በገፍ አጣቶ የሌለውን ከሌለበት አስጎልጉሎ አስወጥቶ ስንቱን ከዳር ዳር አዛምቶ በግድም በውድ አስማምቶ አገርን ካገር አካቶ ሁሉን አቀፍ ባይ መርካቶ ያቻ ችለዋል አሻምቶ አይ መርካቶ 1965 መርካቶ thank you አልፈጽምም። ያሰንብትልኝ።